Может, в нас выстрелишь? Пикассо, Я посмотрел его эти... Это полный пиздец. Ну, что и он, поделаешь. И он считает себя, знаешь, таким прям весь такой... А чего ты взял, что считает? Ну, а как не считает? Он, он выкладывает это, понимаешь, он считает, что это нормально. Не, ну, ну, Я вот никогда не выложу вот эту хуйню, которую он там намалевал. А там, блядь, вот это непонятная надпись, понимаешь? Ну, смотри, вот если бы, допустим, мне бы что-нибудь подобное сказали, либо в какой-нибудь более жесткой форме, в 2010 году, в феврале, я бы, может быть, даже и не продолжил бы рисовать. Кто, кто сказал, что, что это плохо, например? Не, ну как бы. Это же, это же не, не претензия на, на галерейное. Ну а все равно он себя позиционирует, что он прям лайтпейнт художник такой весь. И прям ну, и я на корпоратив типа рисую, вот мой телефон, зовите, блин, и выкладываю эту херню, понимаешь? И даже то, что он там рисует на корпоративах, это все равно не это. Ну, я, кстати, не видел. Ну, у него там же чуть пониже лежит э, внизу ленты вся эта комитет. А. Все равно найдется кто-то, кто скажет, вау, чувак, это круто, блин, просто потому что... Вот, Впервые жизни видит или Да, что? или просто, или вот он тебя обидеть не хочет, что знаешь? Мы в Серпахове собираемся сделать что-то прекрасное, например, наше искусство. Так, я забрался на крышу, оторвавшись от группы, с целью найти какую-нибудь интересную локацию. Там было одно место в пролетах между лестницами, где можно поставить камеру, а следи... Ой, господи, рисовать с другой стороны здания. Тут дыры выглядят очень крипово. А еще вот эти вот норы. Хожу по залам. Единственное, что нравится, это простор и колонны. Над головой постоянно висят вот такие вот жерди, которые, <laughs> возможно, могут прошить человека насквозь, если упадут. Я думаю, тут ночью будет гораздо симпатичнее. Ho-ho! Может, в нас выстрелишь? ёпт, блядь. Да нихуя не смешно, блядь. Все. Четыре часа рисовали с Колей, э, с Юлей, с другой Юлей, с Димой и э, с Антоном Бондарчуком э, в Серпухове, э, в заброшенном здании э, старой какой-то там фабрики. Из планированных трех часов потратили 4 часа мы, да, там посидели, По познакомились с охранником, сделали ему небольшой подарочек, чтобы <laughs> ему было не слишком скучно. Вот, ну, результат меня не совсем порадовал. Создал всего э, 6 изображений более-менее приемлемых. Потом э, последние полчаса забрался на крышу и там уже бенгальским огнем по фану ну, у меня получились мои шары <laughs> любимые. <laughs> Да, очень удались некоторые вещи. Даже самому понравилось. Ну, круто. А контур почему не рисуешь? Че? <laughs> Лень? Нет, надо учиться, а. тренироваться. Вот видишь, я даже пробовал контур огнем сделать такими маленькими Фарами разноцветными нарисовал символ 2017 года. Хотел нарисовать у стены со свастикой, но потом передумал.